নমস্কাৰ দৰ্শক সকল উবুন্টু ডেস্কটপৰ স্পোকেন টিউটৰিয়েল লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো এই টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি আমি পৰিচিত হম গুনুম এনভাইৰনমেন্ট উবুন্টু ডেস্কটপৰ হৈতে ইয়াৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো উবুন্টু 10.10 আপোনালোকে এতিয়া যি দেখিছে হেয়া হৈছে উবুন্টু ডেস্কটপ ওপৰৰ বাওহাতৰ সাইডৰ কোণত আমি দেখিবলৈ পাম মেইন মেনু এইটো খুলিবলৈ Alt F1 টিপক বা এপ্লিকেশনলৈ যাওক আৰু ক্লিক কৰক এই এপ্লিকেশন মেনুত সকলো ইনষ্টল কৰা এপ্লিকেশনবোৰ শ্ৰেণী হাৰিত থাকে আহক এই এপ্লিকেশন মেনুত কিছুমান দৰকাৰী এপ্লিকেশনৰ বিষয়ে সহজ হওঁ আহক আমি যাওঁ এপ্লিকেশন এসেসৰিজ কেলকুলেটৰ ক্যালকুলেটৰে এৰিথমেটিক, সাইন্টিফিক আৰু ফিনান্সিয়েল ক্যালকুলেশ্যনত সহায় কৰে। আহক এইটো খুলু, ক্যালকুলেটৰত ক্লিক কৰক। কিছুমান সাধাৰণ ক্যালকুলেশ্যন কৰি চাওঁ। টাইপ কৰক 5 into 8 আৰু ইকুৱেল চিহ্ন টিপক। ইকুৱেল চিহ্নৰ টিপাৰ সলনি আপুনি enter কিউ টাইপ কৰিব পাৰে ক্লোজ বাটন টিপি ক্যালকুলেটৰৰ পৰা ওলাই আহক আহক এটা বেলেগ এপ্লিকেশন চাও তাৰ বাবে এপ্লিকেশনলৈ ঘূৰি যাওক আৰু এক্সেসৰিজলৈ যাওক এক্সেসৰিজত টেক্সট এডিটৰ অ'পেন কৰক ইয়াত ক্লিক কৰক এতিয়া আপুনি স্ক্ৰিনত যি দেখিব সেয়া হৈছে gedit টেক্সট এডিটৰ ইয়াত মই কিছুমান টেক্সট টাইপ কৰিম আৰু সেভ কৰিম টাইপ কৰক h e l l O' w o r l D এইটো সেভ কৰিবলৈ কন্ট্ৰোল s টিপিব পাৰে বা ফাইললৈ গৈ সেভত ক্লিক কৰিব পাৰে মই ফাইললৈ যাম আৰু সেভ কৰিম এতিয়া এটা সৰু ডায়লগ বক্স ওলাব ই ফাইল নেম আৰু লোকেশ্যন বিচাৰিব য'ত ফাইলটো চেভ হ'ব মই নামটোৰ বাবে হেল্ল' ডট টেক্সট টাইপ কৰিম আৰু লোকেশ্যনৰ বাবে ডেস্কটপ দি চেভ বাটনত ক্লিক কৰিম এতিয়া এই geditটো ক্ল'জ কৰক আৰু চাও আহক আমাৰ ফাইলটো ডেস্কটপত হ'ল নে নাই এতিয়া ডেস্কটপত আপুনি হেল্ল' টেক্সট ফাইলটো দেখা পাব সেয়ে আমাৰ টেক্সট ফাইলটো সফলভাৱে সেভ হল মই দুবাৰ ক্লিক কৰি এই ফাইলটো খুলিম ৱাহ আমি লিখা টেক্সটৰ সৈতে টেক্সট ফাইলটো খুলি গল ইন্টাৰনেটত gedit text editor বিষয়ে জানিব পৰা যায় http://spoken-tutorial.org ইয়া স্পোকেন টিউটৰিয়েল পাব আহক টেক্সট এডিটৰ ক্লোজ কৰি বেলেগ এটা এপ্লিকেচন টাৰ্মিনেল লৈ যাও এতিয়া এপ্লিকেচন এক্সেসৰিজ লৈ ঘুৰি যোৱা হওক আৰু তাৰ পিছত টাৰ্মিনেল লৈ টাৰ্মিনেলক কমাণ্ড লাইন বুলি কোৱা হয় যিহেতু ইয়াৰ পৰা কম্পিউটাৰক কমাণ্ড দিব পৰা যায় আচলতে ই GUIত কৈ বেছি শক্তিশালী টাৰ্মিনেল কি বুজিবলৈ আহক এটা সৰু কমাণ্ড টাইপ কৰি চাও ls টাইপ কৰক আৰু এন্টাৰ টিপক ই বৰ্তমান ডাইৰেক্টৰীত থকা সকলো ফাইল আৰু ফোল্ডাৰৰ তালিকা দেখুৱাই এই ফাইল আৰু ফোল্ডাৰবোৰ হল ফোল্ডাৰৰ পৰা দেখুৱাইছে এই টিউটোৰিয়েলত হোম ফোল্ডাৰ কি হয় আমি পিছত দেখা পাম আমি এতিয়া টাৰ্মিনেলৰ লগত আৰু বেছি সময় খৰচ নকৰো যাৰ কমান্ডৰ বিষয়ে লিনাক্স স্পকেন টিউটোৰিয়েলৰ spoken hyphen tutorial dot org it haldore bujai dia hoise. Terminal to close mane bondho korok. Etia ya pisor application Firefox web browser aloi jao. A to kulok. Yar babe applications internet Firefox web browser loi jauk. Yat click korok. World Wide Web at Humabuloi Firefox Bebohar Korahoi. এতিয়া আপুনি ফায়াৰফক্স খোল খোৱা দেখা পাইছে ইয়াত জিমেইল সাইটলৈ যাওক ইয়াৰ বাবে এড্ৰেছ বাৰলৈ যাওক বা F6 টিপক মই এতিয়া F6 টিপিছো হয় মই এতিয়া এড্ৰেছ বাৰত আৰু বেক ব্যাকস্পেস টিপি এড্ৰেছ বাৰ খালী কৰিম মই টাইপ কৰিম www.gmail.com মই যেতিয়াই টাইপ কৰিম ফায়াৰফক্সে কিছুমান সম্ভাৱনা দেখুৱাব পাৰে ইয়াৰে পৰা যিকোনো এটা বাছি লব পাৰে বা সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছ টাইপ কৰিব পাৰে ফায়াৰফক্সে যে পোনপটীয়াকৈ ৱেবচাইটৰ লগত লগাই দিব পাৰে বা ই লগিন আৰু পাছৱৰ্ড বিচাৰিব পাৰে এতিয়া আমি ইউজাৰনেম আৰু পাছৱৰ্ড টাইপ কৰিম আৰু এণ্টাৰ টিপিম এতিয়া স্ক্ৰিনত জিমেইল ওয়েব পেজ খোল খোৱা দেখিবলৈ পাব এইটো ক্লোজ কৰক আৰু ইয়াৰ পিছৰটোলৈ আগবাহু এতিয়া অফিচ মেনুলৈ যাওক সেইটো অ্যাপ্লিকেশন অফিচ মেনুত পাম open office word processor spreadsheet আৰু প্ৰেজেন্টেশন ইন্টাৰনেটত ইয়াৰ বিষয়ে আৰু বহুতো জানিব পৰা যায় ভৱিষ্যতে আমাৰ ৱেবছাইটটো ইয়াৰ বিষয়ে স্পকেন টিউটৰিয়েল পাব আহক আমি এতিয়া চাউণ্ড আৰু ভিডিঅ' মেনু চাওঁ তাৰ বাবে যাওক এপ্লিকেশ্যন চাউণ্ড আৰু ভিডিঅ' ইয়াত এটা দৰকাৰী এপ্লিকেশ্যন হৈছে মুভি প্লেয়াৰ এইটো ভিডিঅ' আৰু গান প্লে কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে ই নিজে নিজে অপেন ফৰ্মেট ভিডিঅ' ফাইলবোৰহে প্লে কৰিব মই এতিয়া মোৰ পেন ড্ৰাইভৰ পৰা এটা চেম্পল ফাইল প্লে কৰিম মই মোৰ পেন ড্ৰাইভটো এটা ইউএসবি শ্লটত ভৰাইছো মোৰ পেন ড্ৰাইভটো অ'পেন হল যদি অ'পেন নহয় তেতিয়া হলে ডেস্কটপৰ পৰা যাব পাৰিব তলত বাওহাতৰ কোণত থকা আইকনটোত ক্লিক কৰক আমি ইয়াত ক্লিক কৰিলে অকল ডেস্কটপ দেখিবলৈ পাব আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিলেই ডেস্কটপৰ লগত অ'পেন হৈ থকা ফাইলবোৰো দেখাব আমি ডেস্কটপলৈ উইন্ডোজ কি আৰু ডি একে সময়তে টিপিও যাব পাৰো উবুনটোৰ আগৰ ভাৰ্চনত ডেস্কটপলৈ যোৱাৰ কি কম্বিনেশ্যনটো আছিল কণ্ট্ৰল অল্ট ডি বেলেগ ভাৰ্চনত এইবোৰ সলনি হৈ থাকে আহক আমি এতিয়া উইন্ডোজ কি আৰু ডি টিপিম ইয়াত দেখিবলে পাব যে আপোনাৰ পেন ড্ৰাইভটো উপস্থিত আছে দুবাৰ ক্লিক কৰি এটো ওপেন কৰিম এতিয়া মই ubuntu humanity.ogv মুভি ফাইলটো প্লে কৰিবলৈ বাছি লম ইয়াতে এটো মোৰ ফাইল এতিয়া ইয়াক খুলিবলৈ ডাবল ক্লিক কৰোঁ ই নিজে নিজে মুভি প্লেয়াৰত অ'পেন হয় এইটো ক্ল'জ কৰক আহক আমি এতিয়া ডেস্কটপৰ অন্য কিছুমান দৰকাৰী বস্তু চাও তাৰ বাবে এইবাৰ প্ৰসেছ মেনুলৈ যাম ইয়াত আমি হোম ফ'ল্ডাৰ পাম হোম ফ'ল্ডাৰত ক্লিক কৰি অ'পেন কৰিম উবুনটোত সকলো ইউজাৰৰ বাবে আছুতীয়াকৈ হোম ফ'ল্ডাৰ থাকে আমি কব পাৰো যে হোম ফোল্ডাৰ হৈছে our house যত আমি আমাৰ ফাইল আৰু ফোল্ডাৰবোৰ ৰাখো যেতিয়া লৈকে আমি নিদিও এবোৰ কোনেও চাব নোৱাৰে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু জানিব পাৰি http://spoken-tutorial.org পৰা আমাৰ হোম ফোল্ডাৰত আমি ডেস্কটপ ডকুমেন্টছ ডাউনলোড ভিডিও আমি এই ফোল্ডাৰবোৰ চাব পাৰো Linuxot Hokolubure file dubar click kori ami desktop folder to khulim. Ami text editor of save kori thua hello text file to dekhiboloi pam. Tar mane A2 folder aru desktop AK. A folder to close kori diu. Desktop or ekibur kotha sai amuni paise neki. Aha, A2 holai diu. তাৰ বাবে সিস্টেম প্ৰেফাৰেন্স এপিয়াৰেন্সলৈ যাওক আৰু ক্লিক কৰক ইয়াত থিমছ ট্যাবৰ তলত বহুতো প্ৰিইনষ্টলড থিমছ থাকিব আহক আমি ক্লিয়াৰ লুকছ বাছি লওঁ এইটোত ক্লিক কৰিলে মেচিনটো লাহেকৈ সলনি হৈ আহিব বাওহাতৰ তলৰ কোণত থকা ডেস্কটপ আইকনটোত ক্লিক কৰি এইটো ভালকৈ চাব পাৰিব এই আইকনটোত ক্লিক কৰি ফোল্ডাৰলৈ ঘূৰি যাওঁ যিটো থিম ভাল লাগে সেইটোৰ সৈতে খেলি ক্ল'জ বাটনত ক্লিক কৰি ওলাই যাব পাৰিব এই টিউটৰিয়েল ইয়াতে সামৰণি পৰিছে ইয়াত আমি শিকিলো উবুন্টু ডেস্কটপৰ বিষয়ে মেইন মেনুৰ বিষয়ে আৰু উবুন্টু স্ক্ৰীনত দেখি থকা আইকনবোৰৰ বিষয়ে স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টটো টক টু এ টিচাৰ প্ৰজেক্টৰ এটা অংশ যি আইসিটি দ্বাৰা নেশ্যনেল মিছন অন এডুকেশ্যন দ্বাৰা সমৰ্থিত ইয়াৰ ওপৰত অধিক তথ্য জানিবলৈ এই লিঙ্কত থকা তথ্যবোৰ চাওক মই মৌচুমী মেধি আই আই টি বম্বেৰ পৰা সাইন অফ কৰিছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ